katanyagan, karangyaan, at kagustuhan ng hinabol ng aking mga katawan. Ginalingan ko at ginawa ko naman ang lahat. Nag-aral ako ng maigi, nagtrabaho ng marangal, gumawa ng mabuti, nagmahal ng lubos. Sinabayan ko ang sayaw ng mga tugtog na magdadala sa aking mga pangarap na maging sikat at makilala ng lahat. Naging masaya ako sa daloy ng aking narating. Pero dahil inilagay ko ang pangarap ko sa aking mga kamay, napagod ako. Kung gaano ako kasabik lumaya ay ganoon rin kabigat ang pasanin na dinulot tuwing ako'y tatayo sa harap ng mga salamin at tititigan ang aking sarili. Ang tangi ko lang nakikita ay isang malaking kabiguan. Huminto ang kumpas at tumigil ang musika na dinulot ng dumating na pandemya. Pero doon ko pa pala maririnig ang tinig niya. Iba pala ang plano ng Diyos sa sarili kong kagustuhan. Hindi niya hinayaang matuloy ang mga balak ko dahil inihahanda niya ako sa mas malaki pang pangarap. Hindi man naging sapat ang aking kakayahan, ngunit ang Diyos naman ang siyang nagpuno ng aking mga pagkukulang para maging buo ang aking pagkatao. Ang mga maling desisyon at relasyon na aking napagdaanan ay ginamit niya para ako ay matuto at magkwento ng kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Dahil sa kanya, ang akala kong kabiguan ay akin palang katagumpayan.